දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවේ ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ දෙසිය පනස් හත් වැනි ටෙලිවැකිය. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව ගැන මතක් කරලම ත්‍රස්ත පනත්තත් අමතක කරන්නේ නැතිව නේද අලුත් අවුරුද්ධට නෑගම් යන්න සූදානම් වෙනය ගැනත් ලියමු හොඳේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව ගැන ජනාධිපති නීතිඥ ආචාරයේ විජේදාස රාජපක්ෂ ඊයේ අප ප්‍රවෘත්ති සඳහා කළ ප්‍රකාශය දැන් ඔබ දන්න වනේද. මේ නැවට නඩුදාන්න ඉතිරිවෙලා තියෙන්නේ දැන් අද දවසගත්තහම තව දවස් තිස් හතරයි. නඩු දැමිල්ල කෙසේ වෙතත් නඩු දාන්නේ නැතුව ඉන්න නේද අතයට ගණ දෙනුවක් සිද්ධ වෙලා වගේ කියලා තමයි බැලූ බැල්මට පේන්නේ. ඒ ගැන අප මීට පෙර ලිව් අනේද. මේ අතයට ගණු දෙනුව නිකං ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය පණහකටත් විතර වැඩී වගේ තමයි පේන්ට තියෙන්නේ එම තමයි ලැබෙන ආරංචි හොඳේ එංගලන්තේ ගිනුමකට බැරවුනා කියන කතාවත් දැන් එලියට ඇවිල්ල ඉවරයි නේද දැන් මේ වගේ අතයට ජරාවක් කාපු උන්දල එකතු වෙලා නඩ්ඩු දැම්මත් අපි පරාදයි. හොඳේ මොකද නඩුව දිනන්න හරියට ශාක්ෂි ගොුණු කරන්ට එපායයි නේද. නඩුදානෙ නැතිව ඉන්න හෝ දාන නඩුව පරාද වෙන ආකාරයට දාන්න කියන කාරණා දෙකටම වෙන්ට ඇති සමහරක් වෙලාවට මේ අතයට ගණු දෙනුව සිද්ධ වෙනවා ඇත්තෙනේද. හම්? දැන් ඇත්තටම මේ රට අන්ත ප්‍රපාතයකට වැටුණු වෙලාවක්. මේ එක්ස්ප්‍රස්පර්ල් නැව නිසා අපේ මුහුද විනාශ වුණු මොහොතක්. එහෙව් වෙලාවක මේ වන්දිය කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොල බිලියන නේද හයක්වත් අඩුමගානේ ලබාගන්ට පුළුවන් අවස්ථාවක්. එහෙම පුළුවන් වුණානං ඒක මොනතරම් ජයග්‍රහණයක් ද රටට නේද. ඒ වුණාට අපට ඉන්නේ චෞර වලල්ලක්. ඔවු හොර නඩයක්. මේ චෞර වලල්ලේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. ඔය එක් කණ්ඩායමකට සමහර දේශපාලනකින් අයත්වෙනවා. අනිත් කණ්ඩායමට සමහර නිලධාරින් අයත්වෙනවා. මේ දෙගොල්ලොම එකට එකුත් වෙලා තමයි මේ රට විනාශ කළේ හෙටත් විනාශ කරන්නේ. හොඳේ ඒකට ඔය දැනට තියෙන හොඳම උදාහරණය එක්ස්ප්‍රස්පර්ල් නෞකාව. මේ නෞකාවේ විනාශයට දැන් මේ නියම විදිහට වන්දිය ගත්තේ නැත්නම් ඊට සම්බන්ධ සියලු හොරුන්ට දියයුතු දඩුවම කුමක්ද කියලා ඇත්තටම හිතාගන්ටවත් බෑහොඳේ මේ අපරාධකාරීන් මේ අර අන්තිම හුස්ම හෙලන අම්මගේ කනේ කරේ තියෙන ඒවා ගලවගෙන ගෙදර ඉඩමටත් ඇගිලිමාක් එක තියාගන්න තරම් නින්දිත දරුවෝ වගේ. හොඳේ මේ අපරාධකරුවන්ට වඩා භයානක තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ මේ සියල්ල දැක දැකත් ආ වගේ වගක් නැතුව නිහඬව ඉන්න මිනිස්සු. ඔව් අපරාධේ දැක දැකත් නොදැක්ක වගේ ඉන්න මිනිස්සු නිහඬව ඉන්න මිනිස්සු සමහරක් වෙලාවට මේ හොරා කන උන්දලටත් වඩා සාපයක් බව කිව යුතුයි. ඔව් නිහඬ මිනිසුන් හොරා කන උන්ටත් වඩා උපන් බිමට සාපයක්. හොඳේ දැන් මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවෙන් හැරමුකෝ ත්‍රස්ත පනත දිහාට ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත. අපේ විවේචනයට ලක්වුණේ හොඳට කියවල බලලා හොඳේ අවබෝධ කරගත්ත පසුවයි. වැඩේ අතිශය භානක බව අප ටෙලිවැකි කිහිපයකින්ම කිව්වේ ඒක අධ්‍යනය කරලයි. මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්මත කරගන්නවා කියනක බොහොම සුළු වැඩක් හොඳේ ඒකට හේතුව ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිහරියක් ඉන්නේ පක්ෂයට පක්ෂපාති උන්දලා මිසක් රටට හෝ හර්දේශාක්ෂයට පක්ෂපාති අය නෙවෙයි. ගෙවුණු අතීතය තුළ ඒ බව සනාත කරන්ට සාක්ෂි ඕන තරම් තියෙනවා නේද. දහනමේට හා කියන විස්සටාහේ අත උසල එපා කියනවා නේද. විස්සට එපා කියනවා දහනමේට හා කියන මාර ජාතියක් හරි ඇත්තටම රොබෝවෙක්වත් මෙහෙම අත පැවුස්සයි කියලා හිතාගන්ට අමාරුයි හොඳේ ඇත්තටම මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ ඇති භයානකකම තේරුම් ගන්න ඒ පනත මුල සිට අගට කියවන්න. මේ පනත ගැන දැන් අලුත්ම කතාව ඇහෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානයෙන්. මේ යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන අතිශය බිහිසුණු පනතක් කියලා ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානයේ ඔන්න නම් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රජය දශක හතරක් පුරා විවේචකයෙන් ම මර්ධනයටත් සුළු ජාතින්ට හිංසා කිරීමටත් ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත යොදාගෙන ඇති බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය අවධාරණය කරනවා. විශේෂෙන් වරෙන්තු නැතිව අත්තඩංගොට ගැනීමට ඇති අවස්ථාව. ඒ සඳහා ඉඩ ලබාදීම ඉතාම බැහානක බවතේරුම් කරලා තියෙනවා. හරිද අධිකරණයේ අධීක්ෂණයකින් තොරව දේශපාලන පක්ෂ හෝ සංවිධාන තහනම් කිරීමට. හොඳේ තහනම් කිරීමට ජනපතිට ඇති බලය. මේ ජාත්‍යන්තරක්ෂමා සංවිධානය දැඩි ලෙස හෙලා දැක තිබෙනවා. වර්ධකරුවන්ට එරහිව මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති බලයත් ක්ෂමා සංවිධානයේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව අවසන්. හොඳේ දැන් මේ පිළිබඳව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ජනපති ජෝ බයිඩන්තිද ලියා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකය ජනතාවගේ මානවයිතිවාසකම් පිළිබඳව අගයන්නේ නම් ජනපති රනිල්ගේ රජයේ ගෙන එන්ට හදන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට වහා විරුද්ධවන්න කියලා ජෝ බයිඩන් පරිපාලනයෙන් එක්ෂමා සංවිධානය ඉල්ලා තිබෙනවා. වහාම ජනපති රනිල්ට පනිවිඩයක් යවන්න කියලාත් මේ ජාත්‍යන්තරක්ෂමා සංවිධානය ජෝ බයිඩන් පරිපාලනයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. හොඳේ මේ තමයි ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගැන දැන් දැන් ජාත්‍යන්තර මතේ. හොඳේ යුරෝපා සංගමයත් මීට අවධානී යොමු කරලා අවසන් ඒක GSP ප්ලස් එක්ක කොහෙද නතර වෙන්න කියලා බලමු. නමුත් අපට ඇත්තේ ගෞරණිය මිනිසුන්ගෙන් සමන්විත දේශපාලන ව්‍යහොයක් නෙවෙයිනේ මෙවැනි පනත්වලට මෙරට බොහෝ නේද ප්‍රභුහුයයි කියාගන්නා පැලැන්තිය හරි කැමති. හේතුව ඔය කුමන පනතක් කුමන නීතියක් මේ රට තුළ තිබුණත් නැතත් ඒ අනපනත් නීතිරීති එකක්වත් ඒ අයට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙම සාමාන්‍ය ජනතාවට. හිරබත් කන්ට වෙන්නෙම සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට හොඳේ. තම දරුවන්ගේ කුසනිවන්න පොල් ගෙඩියක් අඹගෙඩියක් කොරකම් කළ අම්ම කෙනෙක් මාස හයකට හතකට හිරේ ගිය රටක්. මහබැංකුව කඩලා වෙඩිමකට ගිය අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් අනේ තාම ආවෙ නැති රටක් නෙනේද ආවෙත් නැහැ ගෙනාවෙත් නැහැ ගීන්ට යන්නෙත් නැහැ හොඳේ හරක් කටාලව කුඩු සලිඳුලව හොයාගෙන අල්ලගෙනෙන්ට පුළුවන් උන්දලට නේද සමහර හොරුන්න පීන්නෙම නෑ අප්පා. ඒ තමයි ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රභුහුයැයි කියාගන්නා හොර චෞර වලල්ල. මේ චෞර වලල්ලට මේ රට තව තව සූරාකන්න නම් ඊට එරෙහි වන්නන් මර්ධනයට මෙවැනි ත්‍රස්ත මර්ධන ලේබල් ඒවට මුවවුණු අනපනත් අවශ්‍යමයි හොඳේ හර්දේශාක්ෂයක් නැති පක්ෂ ගැති රටක් නැති උන්දලා පාර්ලිමේන්තුවේදී මීට අතඋසලා සම්මත කරනු ඇති. එබැවින් ඔය පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේක පරාජයවේවියයි සිහින දකින්නේ නැතිව ඉන් පිටතදී පරාජය කිරීමට වගකීමක් ඇති. නිහඬ නැති මිනිස්සුන්ගේ යුතුකමක් කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.